Bueno, Mauro, por fin salió la salida de pesca acá en el Río de la Plata. Le metimos. vamos a ver cómo, qué nos depara. Gran guía, Juanpi. Acá está Juanpi. Tiene el ah. as, es el as bajo la manga, así que vamos a meterle con Tuti. Y gran amigo de acá, tiene Calicho. Vamos a ver qué pasa. Paicastero, ¿no? a full. de la banda, de la banda. <laughs> Vamos a ver qué pasa. Che, eh, lo que quedó del equipo Payo es esto, ¿no? Porque... ha eh, reducido, reducido, éramos más, pero bueno, problema familiar, así que bueno. bueno le vamos a hacer la aguanta a Menos, pero más. vamos. Vamos. Thank you.